Come va? Tutto bene? Scusate il ritardo, solo che in casa non si può mai suonare, ho dovuto tirare il meno possibile tutti i tamburi per non fare troppo caos, perché sennò mi sbattono fuori e diventa un problema. Sto cercando di creare un set percussivo eh, in cui eh, posso fare diciamo un po' di roba leggera sempre per i ragazzi ehm, cercando di utilizzare quel poco che ho di disposizione. chat a la próxima.